Na csász srácok, Tomás vagyok. Sziasztok, én meg Rómeó vagyok. Itt vagyunk egy újabb videóval, próbára tesszük magunkat. Igen, hét gyakorlat lesz, mondhatni egy challenge, valamelyikbe ő lesz a jobb, szerintem a legtöbbe, valamelyikbe én, és meglátjuk ki az erősebb, ki a keményebb. Vegyesen összeválogattunk néhány gyakorlatot, ami súlyokhoz is kötetett, meg saját testsúlyhoz. Meglátjuk, hogy kinek melyik hogy megy. Igen, úgyhogy beleadunk mindent, lássunk is hozzá. Ja, nyomassuk. Jó. Hát ez már... Ezt egyértelműen ő nyerte. Esélyem nem volt. Oh. Nem tudom, mennyit csináltam. 20 körül. Lehet, lehet, én valamennyit remélem, annyit elértem. Jó. Hát ez már... Ez a nyolc gyakorlat, ez gyilkos lesz. Igen. Hét azt hiszem, hét. Ja, hét. meglátjuk, hát ha van erőnk. Nem tudunk már ilyenkor számolni. Ja. Következő gyakorlatként fekvőtámaszos gyakorlat, hogy még a sejtes maradjunk. Dobálni fogjuk magunkat jobbra-balra. Igen, ezen a vonalon, amit, amikor nem ugorjuk át, az az ismétlés nem számít és nem ér. Na, egy.

Ja. Milyen jól bírod? Hát, köszönöm. Azért már halálomon vagyok elég rendesen. Következő gyakorlat, deadlift. Mindketten a saját testünkhöz közelebb álló súlya fogjuk kiemelni. Egy szettet csinálunk, annyi ismétlés megy, és ugye az nyer ebben a gyakorlatban, aki, aki többet, többet tud. Igen. Gyerünk, Tomi, menni fog ez. Ez az egy. Kettő, ez az egy. Közel se állt testsúly. <laughs> Gyilkos. Nagyon gyilkos. <laughs> Ez meg a tökéletes magzatpóza pihenésre. <laughs> Következőként ezen a párhuzamos majomlétrán fogunk annyiszor föl mászkálni, amennyiszor csak bírunk. nyújtja a karját, végbehajlítva tartja, nagyon para. Három. Szerintem én eddig bírom, aztán le fogok zuhanni. Folytasd, mert hát ha tovább bírom, hagyd bele mindent. <laughs> Mennyi volt? Zsibbad akarom. Úristen. mennyi volt? 5 vagy 6? 6. 6 volt, oké. Okay. Nem akarok alul maradni. Na, nincs bennem akkora versenyszellem, de azért meg kell őriznem az itteni pályán a becsületemet. Négy. Ezt megnyerted. Á, ah, basszus. Hú, esélytelen. Pont másfélszer annyit csinált, mint én. Kezem szépen. Már megint. Következő gyakorlat. Nem tudom mi a neve. Ki fogja nyomni a rudat, 60 kilót tartani fogja a levegőbe, és lábemelés lesz én pedig le fogom lökni, azt számít egy érvényes ismétlésszámnak, amikor hozzáér a kezemhez és a földhöz is. Aki többet tud, ebből azt viszi. Vagy az viszi a, a, ezt a kört. Na, is. Na, egy. Ez az. Kettő. Három. Négy. Öt. Hat. Hét. Nyolc. Kilenc. Tíz. 11 bírja, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, hú bakker, 24, ezt nem tudom, hogy fogom vinni, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, ez az, 33, 34, 35, 36, ez az, jó, oké, okay, túléltek. Mennyi 36? Szép van, még én is elfáradtam, annyiszor kellett lelöknem. 37, 38, 39, 40, 41. Következő gyakorlatként ugrálni fogunk egymással szembe. A gyakorlat adott, felugrunk a tetejére, aztán vissza le a földre, felválta, és itt is aki ameddig bírja, az a jobb. teljesen az ufcsó gyakorlat, bicepszezés, úgyhogy az oszlopnál állunk, hozzáér a fenekünk és a fejünk, és akkor nem tudunk rásegíteni törzsből, úgyhogy tiszta biceps behajlítás, bicep curl angolul. Ha. Szóval utolsó gyakorlat, a biceps, rudás, behajlítás, kardahajlítás az ér, mint ismétlés szám, amikor hozzáér a ö, derekunk és a fejünk a rúdhoz, teljesen ki kell nyújtani a karunkat és teljesen behúzni. És akkor ebből fogunk csinálni most, kezdem is. Üres rúd, kevésnek tűnik, de amúgy 20 kg. Ez az utolsó gyakorlat, már mindenen túl vagyunk, tehát alig bírom tartani, úgyhogy nem fog túl sok menni, de reméljük. elájulás szélén vagyok, úgyhogy ah, ennyi volt. ez? Egyel, egyel lenyomat. Tudjátok mi volt a baj? A sapkám. Ja. Amikor már a másodiknál jártam, rájöttem, hogy le kéne venni a sapkámat, mert rohadtul zavart, de mert közben nem lehetett mit csinálni, de hú, ja. azt hittem könnyebb lesz. Szerintem a sapkájában van az erő, és valójában azzal a csaj. <laughs> Igen. Ja. Na, Aztán annyi lett volna ez a gyakorlat. Nem számított, nem tudom, én nem számítottam rá igazából, ahogy összebeszéltük ezeket a gyakorlatokat, már lehetett számítani arra, hogy ha már végkimerülőség csináljuk, akkor nagyon durván erőlködni kell, és a végére már esküszöm már a hányás ö, pontjánál voltam, és én nagyon is, kimerültem. Ja. Az energiám innen ide ment. Nekem is egy üres rudat emeltünk ki a végén, ez csak 20 kiló, mennie kéne 20-30-nak. Hát én a tizedik után azt hittem meghalok, tehát elkezdett belilulni így az ég és uh, még jó, hogy volt mögöttem egy rút, különben így hátradőltem volna, aztán kész, végem. Hát na- nagyon, nagyon közel volt, mind a ketten elég szépen csináltuk, eléggé fejfej mellett haladtunk, itt-ott mindenkinek meg volt a saját erőssége. Tehát ő vitte, <laughs> tehát 4-3-ra nyert, ugye ő nyert a húzóckodásba, hát egyértelmű, hogy egy street workout ellen esélyem nem volt. Akkor azt a majom mi volt? Majom, majom, majom létre. Majom létre, na azt is <laughs> ő, tehát én kimondani nem tudom, nem hogy legyőzni, tehát <laughs> oké, okay, akkor eh, ugye fekvőt nyertem, deadliftet nyertem, de hát ugye a súlyzós edzés, bicepset azt egyel vitte, ezt az ugrálósat, ezt is te nyerted. De hát meglepően nagyon közel egy, egy szinten vagyunk teljesítményileg, úgyhogy ez teljesen, teljesen frankó, egyenlő versenynek mondható a dolog. Igen, szerintem is, igen. Kicsit idegesít, hogy nyert, de majd nem baj, visszajövök, visszajövök. Ezt tudjátok, miért van? Mert, mert itt vagyunk az én terepemen. Ja, és a sapkája miatt legközelebb elveszem, és megnyerem. Ennyi volt srácok, köszönjük, hogy megnéztétek a videót. Iratkozzatok fel a csatornánkra, enyémre is, meg Rómeóira is mindenképp. A leírásból meg is találjátok majd. Ja, úgyhogy uh, visszatérünk hamarosan még több videóval, külön-külön, néha együtt. Írjátok meg a kommentekbe, hogy mit szeretnétek látni legközelebb, és hogy akartok-e még egy versenyt, még egy challenge-et, vagy akármit, ami az eszetekbe jut. Így van, találkozunk a következőbe. Oké. Okay. Na csá. Sziasztok. I am not afraid of tomorrow.